Ay, amiga, ¿tú crees que el tamaño importa? Pues claro. Yo creo que no. Importa más el afecto, el cariño. Sí, claro. no, en serio. La veré con un negro y ahí ¡Ay, oye! Todo. Mira, ya va su negro. Ay, amiga, a mí los negros no me gustan. No, no le gustan. Le fascina <gasps> Usted va a terminar con uno. ¿Aló? Porque no contestaba, estaba con el negro que le hace feliz. Oye, ¿por qué me molestas tanto con pues eso? Es porque usted es toda garosa. Usted va a terminar con uno de verdad, amiga, yo nunca he estado con un negro y no me interesa. Usted va a terminar con un negro. Ay, amiga, ya no más. ¿Qué está haciendo? Ni que no lo hubiera visto ya. ¿Quién es mi nieto? Una amiga. Hola. Hola. Uy, esta es mucha porquería, ¿no? ¿No es que? No, es que no le gustaba. Amiga, las palabras tienen poder. <laughs> Espérame, porque me cogiste aquí en medio de un asuntico, bueno. Le das mi WhatsApp. No, amiga, te lo recomiendo recomienda este negro, arroba Jason Copetera. Sí, sí, pero también te recomiendo Jonathan Clay. aquí están las redes, suscríbete, yo sigo aquí en mi asuntico.